магнит жебелер ортосуна магнит жайгаштыралы жебелер бир багытка чекиттегенинин себеби аларга магнит талаасы таасир этти тилке түрүндөгү магнитти кагаздын астына коебуз кагазга темир таарындыларын себелейбиз таарындылар цепочка түрүндө жайгашат уюлдардын жаңы күчтүү таасир этээрин көрүп турабыз